that Chris? Una mano al cielo por todos los que se fueron. Un brindis por si da que no nos vemos de nuevo. Empiezo escribiendo esto sin saber ni lo que quiero. Pero cuando escucho el sample voy por donde debo. Es cierto, hermano, la clase no perdona. Trabaja duro, esfuérzate, aprieta el culo y ahorra. Yo tuve suerte, en mi familia le yo más que vez esté pasando por un mal momento Saldré de esta, tan solo dale tiempo al tiempo Y que el tiempo me dé más tiempo, lo siento También te cuento recuerdos de los que me arrepiento Rimas escritas en folio guardadas en un cajón Otras creo que acabaron en un contenedor Total, para leerlas luego y que me entre un bajón Mejor la rompo y tiro y ya escribiré algo aunque no nos veamos tanto, aún te estoy buscando. Tú sabes qué pasó, yo solo quiero arreglarlo. Si es cosa nuestra, nadie puede ayudarnos. Y si es cosa del pasado, lo mejor es olvidarlo. Menudo grito le hago al folio cada vez que escribo. Días agresivos donde el odio pulsa mi gatillo. Los nudillos golpes porque no cuando conmigo no tendré limo. Yo me siento rico cuando rimo. Hoy más allá del cielo no tengo límites loco, mírame Me queda tiempo aquí, así viviré No sé cantar, pero rapeando estoy bien Me bebo cuatro cañas y me echo una play Se escribe por querer estar dentro del game Café beatmaking, a eso de las seis Se me olvidó que tenía clase today Siempre ready, tentado por el lado oscuro como un Jedi Pero aunque haga frío como el Jedi Groenlandia como Katie No intentes entender mi rap Deja que monte mi peli